quick update guys look at the mess I have made wow oh look at my eyelashes hi guys welcome back to my YouTube channel I am Nandini और आज हम करने वाले हैं टाइनी फेस मेकअप चैलेंज जो कि कुछ ऐसा दिखता है आप मुझे इतना अच्छा मेकअप तो आता नहीं है but I will try for you guys but you should also do something for me So just go down, like this video and subscribe to my channel if you are new here. And if you are not new here, welcome back. Let's go directly. Now, because मुझे कुछ भी मेकअप नहीं आता है मैं बाहर गई और मैंने ये देखो कितना सारा सामान लेके आई मैंने भी बताया था मेकअप इतना महंगा होता है बट इट्स डन अब हम सोचेंगे नहीं उस बारे में हमने कितना खर्चा किया है don't forget your ears and neck. done. I think done. मुझे कुछ भी नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ बट मैं जिस कॉपी कर रही हूँ क्या कर रही थी and I think this is my contour palette but I don't know कि मैं कौन सा करने वाली हूँ इसमें से I think this is the brush अगर नहीं भी है तो भी ओके फोर है छोटा दिखाने के लिए is it doing anything I don't know मुझे कुछ फर्क नहीं दिख रहा है ओह डार्क कर रहा है वो ओके यहाँ पे चीक बोन्स आएंगे इतने मुझे छोटे ओ मेरा गॉड कितना चमक रहा है ये इतने ही बस हो गया <laughs> अब हाईलाइट करते हैं हाईलाइट हाईलाइट के लिए हाईलाइटर चाहिए I know that I am so smart trying everything for the first time look at me कौन इंसान है इसको मुझे don't you want me to fail इतनी आवाज़ करके क्या फ़ायदा है हाँ लाइक लोग यहाँ लगाते हैं ना आई विल जस्ट मैं जब वही लगाऊंगी जहाँ लोग लगाते हैं आई डोंट नो और कहाँ लगाते हैं लाइक यहाँ आ और लाइक यहाँ लगाते हैं हाँ Ow, इतना ग्लिटरी की हुई I don't get it right highlight glittery ही होता है blow for me. <laughs> okay, let's continue. बिल्कुल ये पीछे की आवाज़ हमें बॉदर नहीं करेगी I hope so fun fact मैंने आईब्रो पेंसिल भी ली थी so let's try to define our eyebrows here listen to I mean I did my best not bad not bad so what she did is छोटी सी नोज बनानी है हमें यहाँ काइस से बनाऊं let's do it with this this this so this in this in nose okay I am very scared okay looks actually nice oh my god like uh, <sighs> I can bear <laughs> it <gasps> okay next I need highlight should I try concealer concealer or highlight oh concealer is too good um, making some progress over here okay why do I keep losing my stuff I'm just not observant enough guys I don't lose things I just don't see properly. Where, whether they are there or not, there or not, there or not, whether they are there or not, and then I keep finding them. I am so irritated and tired but this actually looks like small small nose ooh it looks actually nice I can I can deal with it I'm not going to be मैं और ज़्यादा परफेक्ट नहीं करने वाली हूँ उसको just so work please work please work please work please work please work please work I don't think it is working doesn't really look like a nose. I messed up, I messed up, I messed up bad. Okay. better, better, better, better, better. Ooh, my smiles. That's better. Up. Okay. <laughs> I think मुझे ये नाक का निकालना पड़ेगा I will try my best. Hmm. Let's do eyes. I am over this. Like double eyes. Red. Oh, oh, So much. Let's do something. कहा थे हम यस मुस्कारा सच में बहुत कुछ चेंज कर देता है you become a new person with long thick lashes अभी अभी नए लैशेस के साथ mascara mascara you save the life today oh ये देखो guys <laughs> it looks so real oh my god <laughs> oh my god i need seriously guys मैंने सोचा क्यों ना यहाँ तक आए हैं तो लगा ही लेते हैं lashes Wow, I never knew eyelashes were this good, Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel. And if you like this video, please like it down below. Oh, look at my eyelashes. <laughs> Seriously guys, subscribe because 70% of you who watch my videos are not subscribed. So, subscribe, it's free. Come on. Bye. <laughs> I'll see you in my next video. Thank